Maasanga lafan baatu Maasanga lafan baatu Talbaa facaafatta taati Talbaa facaafatta taati Tokko du'i tokko taa'u Wal gaggalaafatta taati Wal gaggalaafatta taati Imuliyaa garbachiisa waan ofii calleessan ilma namaa qeerroo jabeessan oduu maaliif odeessan saba qulqullumaa xureessan immolee yaa garbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa. sangaa uufaa jannaan oofnee baane shaggariitti kun shaniin bitata kun shantamaan bita garii yaa alaamaa qawwee Kaantola labanini labanini niya Maariyyuu du'ija baangaafa biyya Ambuuki salula Kata shaggar ga'ee mataani abbaanis yoo du'e Ilma jiraan baduu maqaani turree yaagaa diddu Buusuma seelmatti dittiin diddu Iyyandaa kuunu gijimmaa da'u Himmi maanku tuurisittaatu Ambuugu. Tiban oko ya tiban oko ya tiban dhuku Sun yaaddi yaa jajjabiiku Isa jirta yaa jajjabiiku yaa jajjabiiku Tiban oko ya tiban oko ya tiban dhuku farda yaabbadhu cicheedii farda yaabbadhu ani nufaa nafuunan nufa meetaayi na gaggaafadhu meetaayi na gaggaafadhu urumsi burreen yaadallu aanaan gurumsatu nana aanaan gurumsatu nana dhallisii dubbiina bultuu baaraadha barree dubbanna baaraadha barree dubbanna yookaan ajjeesu yaa gootaku yookaan ajjeesu. Akka ciitaan mana gubbaatti haphanne Yookaan aleelii haa goota kuu Yookaan aleenjise akka yartoo nama ofitti hin taphanne Toltu shimalallee yoo ta'u diddee qawwee bitanii Shimala malee qabadhu amsii malee nama biiraan argadhu Toltu shimalallee tanii yoo ta'u diddee qawwee bitanii Shimala malee qabadhu amsii malee. nama biiraa naqadhu aduu nama guba daawwaniitu aduun biyya ormaa silaa barii bannaanii yartuudhuma kormaa aduu nama guba daawwaniitu aduun biyya ormaa silaa barii bannaanii yartuudhuma kormaa. Yaa walala walala koo dhibba siyaa dembariitu yaa walala walala koo. Gaarreen bariitu yaarada gaarree maseentu gaanaan abduuri mafuutu yookaan dhaltee sanyiin taatu yookaan qotee gumbiin guutu yaarada tiirada gaarree yookaan leefoo nyaanne maarree yaarada tiirada gaarree yookaan leefoo nyaanne maarree. Adaba jigaa yaabashaatu dirti garjachuu bartee firaa kan sabantaatu adaba jigaa yaabashaatu. Gaddatuu bartee firaa ganzaban taatu Maadoyaa baay'ee awwaawwaashee maadoyaa abuuko Bartee gangaraaku awwaawwaashee sitti abdatuuko Walirratti duunaa awwaawwaashee gallis walumaanu Jaalalti xiqqeedhaa awwaawwaashee maali aadaraani Jaarsiloonni neegu awwaawwaashee himma maarachiisaa kakachiisa Yaabaatee yaabaatee jarreen walitti kaatee Yaabaatee yaabaatee dubbitti itti jabaate Egaa binuun gallaa egaa binuun gallaa binuun gallaa binuun gallaa Ani galtuu sinan gala gurbayyoo galmi shaggar yaadii galmi shaggari tiya dammaa tiya dammaa tiya dammaa tiya dammaa tiya dammaa tiya dammaa